Jeśli chcesz się ze mną mówić na spotkanie, to wyślę Ci link do strony, gdzie zobaczysz, kiedy mam wolne. To jest ta strona, którą teraz widzisz. Są tam bloki z napisem zajęty. Nie widzisz, co i gdzie robię, a tylko czy jestem zajęty. Link wysyłam do klienta. On znajduje wolne okienko i dzwoni lub mailuje, by się konkretnie umówić. Stoi za tym Google ze swoim kalendarzem. Jeśli też masz kalendarz Google, to w ciągu minuty nauczę Cię, jak z tego skorzystać. W kalendarzu wejdź w ustawienia i w zakładkę kalendarze. Otwórz kalendarz, który chcesz udostępnić. Wejdź w udostępnij ten kalendarz. Tam zaznacz obydwie opcje i zapisz. Potem w zakładce szczegóły kalendarza znajdź adres kalendarza i HTML. Jak tam klikniesz, to masz link, skopiuj go i wklej na przykład do maila i wyślij. Klient po kliknięciu w link zobaczy Twoje zajętości. I to wszystko. Jak masz jeszcze smykałkę do zabawy z, z kodem HTML, to możesz sobie taki kalendarz wkleić na swoją domenę czy stronę. Z tym systemem unikam zamieszania z ustalaniem terminów, po prostu daję linki, proszę, by klient wybrał dogodne okienko. Teraz Ty też wiesz, jak to zrobić u siebie. No to powodzenia!